你好，在二零一九年，一场疫情席卷全球，但是澳门成为少数没有受到严重影响的地方。由二零二零年一月二十三日第一宗案例到现在，就只有六十五宗案例，而且没有社区感染，没有死亡个案，在地少人多的澳门来说十分难得。回想一百多年前，一八九四年，当时广东跟香港都爆发严重鼠疫。 近在咫尺的澳门，直到第二年才受到蔓延，但却没有大规模流行。到底当时政府做了什么，令澳门在一百多年前已经成为一片福地呢？今天就开始这个故事吧。在一八九四年，广州和香港相继爆发鼠疫，当时澳门立即采取防范措施，加强清洁和管理外地来澳船只以及人员，防止鼠疫传入。 这一份条例在五月的时候颁布，但因为香港疫情日益严重，六月的时候，澳葡政府在颁布更进一步的防疫措施，严格限制入境，以及加速义务安排和社区清洁。而事实证明了这些强硬的措施得到了成效。澳门在第一年没有受到波及，但到了第二年，一八九五年的时候，鼠疫再次爆发，而澳门这一次终于也失守了。 造成大量的经济损失和伤亡，也成为了晚清时期影响澳门最大的一场疫症。当时的澳门报纸都清楚记载这一次的惨况。澳门在一八九五年的春天出现了第一宗个案，直到夏天开始了大爆发，有每日数人至数十人染病死亡。当时政府虽然已经立即做出反应，但鼠疫已经在澳门蔓延起来。 时任澳葡政府卫生部门主管施丽华详尽记录了这一场瘟疫在澳门的开始、传播、死亡、医疗情况和对社会的影响，还有对这次鼠疫详尽的医学研究。 其中鼠疫在澳门的传播过程，大概在1895年3月24号由香港传入澳门。疫情有一895年五月中爆发，六月转趋稳定，七月开始受到控制。随着离岛的蛋仔医院隔离营建造完成，七月之后已经没有任何的感染个案。 虽然这一场疫症的高峰期发生在一八九五年四月到七月，只有短短的三个月，但仍然造成了澳门人口严重的伤亡。当时的报纸曾经记录了一家几口互相感染而全部死亡。而关于这一次疫症的死亡人数，政府和民间的记录也有很大的出入。官方的记录，这一次疫症造成了一千零六十三人死亡，死者大多都是华人，也有葡国。 印度、非洲及其他欧洲国家人士等，而民间的报纸记录的死亡人数超过了两千人，两者死亡人数的记录有所出入，可能是因为一些华人的尸体未经政府记录而自行埋葬，所以没有纳入官方的统计中。 这一次大流行虽然平息了，但之后几十年间一直都有少量个案困扰着澳门。因为这次疫症是澳葡当局加强处理传染病措施和建构公共卫生政策。根据施丽华的报告，当时政府从三方面应对疫情：其一是采取隔离措施，对鼠疫病人进行专门的医治；其二是及时处理和集中埋葬尸体。 其三是对出现疫情的地区进行清理和消毒。 防止蔓延。政府关注以接收华人鼠疫患者为主的中国医院，也就是现在的锦湖医院。除了在院内设置隔离病区，还派出政府医护人员到院内监察，在不同的地方设有哨兵，防止陌生人进入病院。证实的死亡个案，在没有批准的情况下不能自行埋葬，必须由政府人员记录死者的资料才可以处理尸体。 除此之外，他们还记录了死者的个人资料、去世的时间以及死因等。镜湖医院负责处理华籍病人和尸体，而胡籍人士和其他外国人则由政府的军人医院，就是现在的仁伯爵综合医院来处理。 于一八九五年五月十号接收了第一个鼠疫患者。最初，巨人医院也会接收华人，后来因为华人对西医有所抗拒，之后改只接收仆人和天主教徒。当局对隔离医院的运作和病人的管理做出严格的监控，同时注重埋葬尸体和进行消毒，防止病菌透过尸体传播。 奥布当局还推出了预防性的控制措施，整治城市和社区。施利华在报告中认为，华人肮脏的生活环境和习惯会加速鼠疫传播，因此整治城市和社区是必须的。他列出了以下重要的防疫措举：一、减少公共厕所的数量；二、屋主在房屋内建造粪坑。 三要求粪便收集承冲者冬季隔天，其余的时间每天清理污水池、私人或公共场所所累积的粪便。澳葡当局实行城市清洁措施，规范居民厕所清洁。当时最多人染病的地区是现境富隆新街到沙栏仔华人区一带。富隆新街是澳门的中心地带，也是烟花之地。 妓女患病传播的风险又比别人要高，而关于富龙新街的故事，我们之后会做一期影片讲解。所以政府参考了1894年香港清撤太平山区的措施，清撤富龙新街一带华人居住区。其余应对疫情的措施还包括了清洁和消毒房屋，改善居民食水清洁。 对邻近的广东和香港，澳葡当局也会通报疫情，在一系列的隔离、治疗、消毒。 在经历了大概三个月后，澳门的鼠疫疫情稳定下来。一八九五年的鼠疫也为澳葡当局上了一课。在吸取教训后，当局开始注意城市清洁和发展公共医疗。因此，在十九世纪末到二十世纪初，澳门开始设立健康和医疗服务，制定相关法律。 还有其他卫生措施是当时公共卫生政策的主要内容。一八九五年七月，奥胡当局宣布设立免费为居民治病的常开医馆，提供免费的医疗服务，还负责为已经死亡的人验尸和开具死亡证明。有学者认为，这一所常开医馆就是政府以后专门负责卫生事务的卫生师。 就是澳门特别行政区成立之后的卫生局的前身。到了1918年，澳葡政府的医疗服务发展得到了全面的提升，包括了医院、医疗站、育婴所和药房，并且开始惠及华人。除了医疗服务和措施，政府还制定了一系列健康条例，例如疫情平息后颁布的清洁和丧葬等条例。 作为防范传染病蔓延的基础。十九世纪末，澳门的市政卫生的确比较落后，排水管道经常外露，缺乏水源，没有清洁用水。当时澳门没有水渠，只有三个水源，大部分来自散落在整个城市少数公众或个人地点，但都不是提供最优质的水。居民取水的一个重要来源是离岛淡仔泉水。 从那里通过特别的船只运到澳门。排污管道是由铺满石板的河道制成，这些河道几乎没有连接，并且有裂缝暴露在管道之外，未能和路面完全隔开。更糟糕的情况是，一些居民会拿走石板用作门房之用。为了改善这一种情况，政府加强了水源的处理，例如对水井的清洁进行了规范。 监督死水的安全，要求私人地方的水井先一个月内清洗，否则做出检控。为了反映和加强政府的威望，除了规范居民以外，澳门当局还进行了一系列基础建设工程，以保障死水的清洁。同时，对社区进行改造，以清洁的环境保障大众健康。 例如，在所有水龙头安装防鼠工具，尤其是针对芙蓉区和旺德团区进行了这一项工程后，这些区域未有再出现鼠疫。于是，卫生部门在其他地方也安装了同样的工具。为了灭鼠和预防霍乱，当局还在1909年提出设立用气泵打上咸水消毒街道，还有清洁下水道的系统。 上述的公共卫生条款、措施和软硬体设施的建设，可视为澳门公共卫生政策的开始。有学者分析澳门防疫政策后，总结出以下几点：因为当时不能清晰认识鼠疫的病源，只能全面防疫，建立起公共性的防疫、卫生、隔离环境以及疫情通报等的机制。 这种缺乏针对性的普遍防疫上反倒是特别有效且能持久。以卫生环境而言，不仅能灭鼠，还能根绝跳蚤等的滋生，实际上有意无意地切断了鼠疫的传播链。广州跟香港因为地域面积比较大，人员比较多，所以在防疫的普遍性上比澳门的难度要大得多。 而造成的结果是，广州跟香港的鼠疫爆发呈现片状，而澳门的鼠疫流行仅局限于点状。通过医事会用立法的形式颁发了《防疫条例》《P.E. 章程》《丧葬管理条例》《创立医馆条例》等。 还对病区隔离、疫情通报、公司厕所环境卫生、出生屠宰等做了一系列制度性的规范。另外，民众的公共参与度也十分重要。澳门整体动员，各司其职，互相监督，这与香港等地形成比较大的反差。港岛鼠疫流行期间，在一段时间内，很多民众不理解政府的做法，颇有冲突；而澳门则基本上没有这方面的问题。 全民一心，共同防疫。香港跟澳门比较起来，整体环境上或许要比较好，但是港岛环境差的地区比澳门来的更加严重。例如在太平山一带，环境恶劣，人员拥挤，而鼠疫正是在这些贫民区中肆虐。 澳门则很少有这样的区域，因为瘟疫患者主要在贫困人群中。如果不实行防疫或治疗上的廉价甚至免费，传染源将难以从他们中根除。所以，公益是近代公共房一体制中最典型的表征。一八九五年的澳门在这一方面做得非常之好，有钱出钱，有力出力，一言以蔽之，公共性乃澳门必疫的成功重要秘诀。 如果你喜欢这一次的故事的话，希望可以按赞、订阅、加分享。有什么想跟我们说，都欢迎在下面留言。谢谢各位的收看，你好故事，我们下次再见。